En outros vídeos falei da posibilidade de administrar unidades remotas en, en Plasma para acceder a ficheiros que teñamos en servicios tales como Google, Google Drive, Nextcloud, nos nosos propios servidores, etc. En este vídeo vou a falar un pouco sobre Google Drive e Nextcloud. Ben, para empezar, eh, aclarar que como é eh, de esperar, Google Drive depende de Google e Google ten as súas propias políticas. Pola súa beira, Nextcloud é un servidor que podes ter ti instalado no teu equipo, que podes ter contratado con outros servizos e mm, depende o que teñas contratado non, ou instalado, non ten nada que envesar a Google Drive e máis en plasma é máis selo de, de integrar por algún motivo Google Drive non facilita que teñas ferramentas de sincronización ferramentas ferramenta de sincronización non é máis que ter un cartafol que sexa común ao servicio de turno Google Drive, OneDrive, Nextcloud, Dropbox e o teu equipo, de tal, de tal xeito que os, equip, que os ficheiros que tes eh, nunha carpeta están tanto no equipo como no servicio que tes contratado. Unha desventaxa disto é que eses ficheiros ocupan espazo. Si tes limitacións de espazo, eh, pois eh, tes mm, ter ficheiros redundantes, pois a mellor é máis eh, molesto que, que ter os propios os propios ficheiros só na rede. Eh, en Plasma, en Linux en xeral, é moi doado eh, engadir servizos de rede. Así que a veces é máis convinte montar un, un sistema de, de rede, SSH, FTP ou o que sexa, que non estar usando ferramentas de sincronización que son diferentes. Vale. Vamos a empezar por Google Drive. Para funcionar con Google Drive, eu o teño instalado, pero a idea é que vos aseguredes de ter instalado ou de instalar o paquete correspondente. buscamos por G-Drive e vemos que temos Q G-Drive e Q G-Drive lang. Vale, Q G-Drive implica que é un, es, un Q slave de plasma. Isto permite que plasma o integre e faga o que ten que facer, teña que facer para poder traballar con el. Ten moita importancia. Hai un montón de key slaves e todos eles teñen algunha función. Por exemplo, este permite que montes un, unha imaxe en ISO e poidas navegar con por ela sin dende o propio sector de ficheiros, sin ninguna utilidade adicional. Aquí podemos montar audio CDs. E este o famoso eh, G-Drive. Bueno, cancelamos aquí. O instalalo queda instalado e o primeiro que teríamos que facer é asegurarnos de ter unha ferramenta de unha conta de Google. É boa idea usar, ter unha conta de Google para usar os servicios de Google. É un vicio que teñen. entonces se atendes a creades subo que sexa, pero se non atendes, pois todo isto non ten demasiado sentido. Bueno. ao entrar en G-Drive e non ter conta, xa nos lanza o módulo do programa de configuración que se encarga de xestionar as contas de, de Internet. Bueno, as contas son bastante limitadas, pero podes meter unha de Google. Aquí che pide o correo electrónico aquí che pide permiso para que KDE Online Accounts poida acceder a túa conta de Google. E aí nos di que xa está engadida. Paralelamente, Google nos enviará al menos un par de correos para dicirnos que alguén estivo buchicando na nosa conta. Então, por un lado, dis que eres ti quen se conectou nesa, nesa conta e por outro lado, autorizas este acceso. E aquí temos as carpetas que lle teño a esta conta, que non é a conta que, que usen demasía. Así que aí está. Como vedes, non ten maior misterio. Unha cousa moi útil de Dolphin é que se pinchamos aquí podemos facer isto. Vamos a dejar en remoto para que no se mezcle. vamos a por drive, atenda, PC. De nuevo, podemos hacer que solo se muestre en esta aplicación Dolphin o una, una que queiramos. Vale, ahí está. Sen mayor historia. Entramos aquí, entramos aquí. En realidad no hay ningún motivo para no hacer, por ejemplo, esto. noso, o noso acceso, aquí, aquí, aquí, podríamos ter as carpetas que quixeramos, etc. Vamos a eliminar este, este desámolo por aí por ahora, pola súa beira Nextcloud é unha ferramenta máis parecida ao que podedes estar acostumados de Google Drive. En realidade non é moi importante que a teñas instalada desde un punto ou deste outro. Aquí vou facer unha salvedade. Este é a versión que ven coa distribución. Fixen unhas probas e me dou algún problemilla, para un dos servizos que teño eu montados. Así que, en teoría, esta funcionará ben na maioría dos casos, pero se che dá problemas, o mellor que podemos facer é buscar unha versión posterior que funcione mellor. Entonces vamos aquí, pacajes. search for package next close le vamos a buscar para leb 15.2 Vendes que aquí tenemos nuestro Dolphin que sería este, e temos este tamén. Se entramos en este, pulsamos en ver en máis distribucións, en experimentais e vemos este repositorio. Vemos que, unha que a versión é diferente. Entonces, instalaríamos este paquete. E de feito vou facer iso sea que estamos aquí, pinchamos ahí. Y simplemente instalamos. Como siempre, las tarefas administrativas nos pedirán a clave. Confiar. Hay que ter cuidado co de confiar. Hay que fijarse que estemos utilizando un repositorio de OpenSUSE, cando, cando usemos repositorios externos de outras empresas, pois hai que fijarse que o repositorio que estás añadindo sea realmente o deles. Fijarse ben no, na URL, a dirección completa, ver que non sea ningún apaño de 20.000 servidores. Por exemplo, imaginarvos, non? Podría ser eh, atendapc.com.timolandia.org Pois iso é unha mala dirección. Se vas a instalar algo de OpenSUSE, pois será openSUSE.org barra o que sea, eh, servidor.opensource.org barra o que sea, pero OpenSUSE nunca estará debaixo de, de ningún servidor raro. O NVIDIA, por exemplo, non instalades nada de nvidia.com.servidortimo.com e cousas así. Bueno, aquí xa instalamos o Nextcloud. Vamos a deixar isto aberto. E executamos xa comentei que eu sempre utilizo isto de escribir si <clears throat> non teño que preocuparme das categorías aunque Linux é trivial porque as categorías van por categoría o sea, unha aplicación de ofimática vai estar en ofimática e unha aplicación de gráfica vai estar en gráficos non tens que buscar o nome da empresa ni nada raro e aquí vamos a probar con esta Esta é unha das empresas que ofrece este servicio gratuito. Antes dixenvos que hai que ter cuidado cos servidores. Esta é extensión, non un servidor. Ahora podes ter calquer, prácticamente calquer palabra de, de, extensión. Antes solo había com, solo había es, solo había org.net e uns cantos, agora temos un montón. Entonces, visualmente nos complica máis comprobar si un servidor é de verdade. Que di ser? ¿no? imagínate, bancosantander.timolandia.com Estamos chivos. Si poño eu o login non funciona, por, por suposto que non. pechar a xanela. Pechamos a sanela. E aquí temos a configuración básica, con sincronizar todo o contido do servidor. Iso nos, nos indica que o que si, si, si o que xa temos o queremos descargar todo ou se si só queremos compartir algunha das dos cartafois que teñamos que teñamos aí. Podemos escoller algún solos ou todo. E que cartafol queremos para para esa sincronización que vos dicía antes tes un cartafol no teu propio sistema donde ti tes os teus ficheiros e eses ficheiros se van sincronizando a medida que van cambiando co, co servidor cloud aí temos o noso sistema vai empezar a sincronizar clave, pois xa teremos a nosa conta Nextcloud funcionando. Aquí temos o icono, nos permite acceder a este panel e nos indica que está en funcionamento. Se hai algún problema, pois cambiará o icono e se non hai ningún dos iconos é que non está non está executándose, por tanto non está sincronizando. Vale, aí estamos. Vemos que temos esta carpeta. Ranitas, pajaritos. Ten pouco a unhas fotos que trae de exemplo a conta esta. Manual de Nextcloud para ver como funciona. algúns documentos, algúns dos cales poden crear eu, outros non. Entonces podemos por así por ejemplo. Editar. Es que fácil, ¿eh? Aquí podemos editar. Incluso podemos cambiar yo icono en verde ese que nos muestre otro más chulo. Vamos a por lo grande. vamos a darlle outras teño que instalar máis cousas porque isto así é bastante cutre vale, ese mismo entonces aquí teríamos o noso servicio en G-Drive e aquí teríamos as fotos en Scloud por suposto podemos facer este tipo de cousas ventaxa de ter unha unidade de rede montada como tal, no canto de unha ferramenta de sincronización, é que a podes integrar no, no sistema. Por exemplo, unha unidade FTP. Temos un servidor FTP contratado en donde sea, lle damos un nombre e o montamos en un punto. Eso está guai porque podemos, eh, eh, por exemplo, montar a carpeta mmm, documentos, por exemplo, podríamos montala nunha unidade remota, en outro disco, podría ser, por exemplo, se si temos un equipo que xa está funcionando, podemos exportar, pois iso, con, con NFS, con FTP, con co que sea, podemos exportar esa carpeta, e compartilo co resto de equipos que temos, pois, por exemplo, na nosa oficina. E así todos os usuarios usan os mesmos ficheiros. Para ficheiros relativamente pequenos, eh, que se miden en megas, é unha forma de funcionar moi boa. Para edición multimedia e tal, pois a mellor se necesitamos un soporte máis potente para facer unha rede máis potente que nos permita compartir os ficheiros mellor por exemplo, poderíamos eh, conectarnos a un, a un equipo, ter un equipo servidor, coas aplicacións que necesitamos para procesar os ficheiros, e nos conectaríamos aí. Pero, por exemplo, para unha oficina que usas follas de cálculo, que usas eh, ficheiros de texto, que usas pouco, pouca cousa máis, pois é moi moi interesante compartir unha carpeta e montala directamente. É dicir, non ter unha carpeta aquí, nin aquí, sino que no momento en que entras aquí, esta carpeta pode estar en outro equipo, simplemente, esa está. entonces ti cando faz un ficheiro, ese ficheiro se crea na, na, uni, na no sistema remoto de turno. Se teño tempo, na, a ver se si podo facer un, un vídeo destas cousas porque isto é un, unha ferramenta moi, moito máis chula que usar estas pero estas para os usuarios domésticos que soben ter xa algunha conta deste tipo ou para eh, peque, autónomos ou xente que está usando xa estes servicios ou que pode usalos pois eh, funciona así Es eh, bastante simple, bastante útil. Ademais, con Nextcloud podes montar o teu propio sistema na tua propia oficina, na tua propia casa. Non tens por que yo a ninguén. Ti montas o teu servidor, polo a funcionar. E ademais é moi sinxelo de, de instalar. Prácticamente pouco máis que copiar e, e listo. Hai que configurar unha base de datos e hai que facelo ben pero eh, non é un paso, non require mecánica cuántica. É un paso relativamente sinxelo de facer. Entón, instálalo, polo en marcha, unha configuración de seguridade, pois require un pouco de tempo, de esforzo, pero tampouco é está bastante ben documentado e tamén se pode facer. Bueno, tome enrollando como unha persiana, así que é mellor concluir o vídeo xa sobre o uso de Google Drive en Nextcloud en OpenSUSE.